on va rater notre train. On court On court Salut chers voyageurs Petite vidéo aujourd'hui dans un parc d'attractions à Vienne. Dans le parc d'attractions Prater, je crois que ça se dit comme ça, il y a moyen de manger dans un restaurant qui fait un peu sorte de roller coaster. C'est super sympa, on va aller voir ça. C'est un truc de malade. Donc le mieux dans tout ça en fait, c'est qu'il y a même aussi un spectacle de couleurs dans ce restaurant. ça vient On va faire comme mieux et on va manger avec les couverts. C'est impossible. Ça a l'air bon en tout cas. En bref, personnellement, ça a été. Donc voilà, maintenant on va faire je sais pas quoi. Sur ce, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour encore plus de voyages. Allez, salut <laughs>